allahayo wadaali eebbahayo wadaali hidaylo hidaylo wadaali awoodiyo xubba adaali adaale itaalad kufaanto adaali adduunka dhammaantii adaale hidaylo hidaylo adaale iskii keligu waarow aabidkii jirow allahayoo wadaale eebbahayoo wadaale hidaylo hidaylo adaale arkaantiyo diinta adaag halle adaale eedaanka salaada adaale addoonku sujuuda adaale idaylo hidaylo adaale iskii keligi waarow aabidkii jirow allahayo wadaale eebbahayo wadaale idaylo idaylo adaale adduunka dhammaanba adaale idaylo idaylo adaale ilaayow nebi allow ودبنوا محمد إلى يوم بي الله ودبنوا محمد أقوم دارك إلى هيسي إلى يوم بي الله ودبنوا محمد إلى يوم بي الله ودبنوا محمد أقوم دارك إلى هيسي fartiyadaluu kaa jiro hadaa u horeeya abuurka nebiyado haddana idilkooda daa uu dambeeyeye jacaylka ayumaynaya ahay nebi allo wiilayow nebi udgoonow muxammado wiilayow nebi allo udgoonow muxammado aqoon gaalabkii ilaahay siiyayo ilayow nebi allow udgoonow muxammadow ilayow nebi allow udgoonow muxammadow aqoon gaalabkii ilaahay siiyayo اللهم صل على محمد اللهم صل وليحمد سر الأولياء إمام الأنبياء اللهم صل على محمد اللهم صل وليحمد سر الأولياء إمام الأنبياء أنا عاشقاك يولولي كليل عندمين صاروا درتا الميني سر الأولياء إمام الأنبياء اللهم صل على محمد اللهم صل وآل أحمد سر الأولياء إمام أنتم يقول حذو الله دعوذوا ammaanuu ku sheegay abuurlayablow sira alwliyaai imaamu lambiya allaahumma salli calaa muxammada allaahumma salli waali axmada sira alwliyaai imaamu lambiya ama ruuxi nabow ku eegmade عديقة قراءة كل ما أنبالي سر الأولياء إمام ربي اللهم صل على محمد اللهم صل وعلي أحمد سر الأولياء إمام ربي اللهم صل على محمد اللهم صل وآل أحمد سر الأولياء